Karibu tuziangazie habari za kimichezo na kubwa ambalo tunakwenda kuliangazia kwa hivi sasa ni kikosi cha Simba Sports leo kinashuka kwenye uwanja wa Thousand Highland Estate kuwakabili Ihefu Sports Club ambao wapo nyumbani kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara yani NBC Premier League. Ihefu akiwa katika uwanja wao wa nyumbani wanakuwa kama Barcelona ile ya kina Messi, Xavi, na Andres Iniesta wakibisha, waulize wananchi ama waulize Azam FC kilichowapata katika dimba hilo. Mbogomaji hao ni hatari mno wakiwa nyumbani. Sahau goli tano kwa moja ulizozipata juzi pale Chamazi kwenye michuano ya Azam Sports Federation Cup. Dimba la Highland Estates ni zaidi ya machinjio kwa timu kubwa. Tunakumbuka unbeaten ya Yanga ilivunjwa na IHF e Sports Club pale Highland Estates kwa goli mbili kwa moja. Mbogomaji hao wakiandika historia kama vile wananchi walivyoandika historia yao ya michezo 49 bila kupoteza. Azam FC na mbio zao zote ziliishia ukingoni pale Highland Estates. IFFC e wakiwapiga goli moja kwa sifuri, wanalambalamba hao wakageuza njia na kurudi zao Dar es Salaam. EF kwenye uwanja wa Highland Estates ni kama wamejijengea utawala wao hivi, hasa kwa vigogo hao ambao wanapewa nafasi kubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Swali ni je, Simba Sports itatoboa pale Highland Estates mbele ya FFC? Unaweza kushare nasi kwenye upande wa comment hapa. Mimi naitwa Deus for the Bismarck.